كفر جسدي بقلمي وإلقائي شادي السعيد لا تسكب النار لا تسكب النار فوق حريق قلبي لا تسكب النار فوق حريق قلبي فالجمر بالحشا يؤلمني يا ليت للشوق يا ليت للشوق عنوان وإيضاح بالله بالله كيف الليل بنت يحرمني وما بالصبح وما بالصبح وصل للعين لاح وبالتراب وبالتراب أعد سيوفي وما جمعوا وبالصدر أحصي أحصي الرمل سيوف ورماح يا هاجري يا هاجري والأسقام والأسقام بجسدي سكنوا وبين الأسرة جوارحي وبين الأسرة جوارحي صوتها مباح وبين ضلعيك وبين ضلعيك حفرت قبري وبين ضلعيك حفرت قبري وبين يديك بابي بلا مفتاح ولقد برئت من الأشواق من الأشواق ولقد برئت من الأشواق وما تركوا ولقد برئت من الأشواق وما تركوا من شر من شر في القلب للروح استباح من شر في القلب للروح استباح مر الزمان مر الزمان أنا أحسبك عمري مر الزمان أنا أحسبك عمري وجسدي بالنار أضحى سواح يفند الجمر بجسمي يفند الجمر بجسمي وعينيك مشكاتي والزيت والزيت أصابني بسهم سعير وجراح كم تودأ قلبي بالحب والعشق بلائي والعشق بلائي وصلاة المحبين تراتيل وهم وأفراح وكل يمشي وكل يمشي في رقام العزل وما عدلوا وما عدلوا حينما صدقت بالكذب الوعود حينما صدقت بالكذب والوعود أشباح تراني كالليل انتقل على غصن غربتي أقلب كفر جسدي بالهوى كل سماح وبين شقائق وجعي ملايين نزوة تفجعني وأنا أراك وأنا أراك رمح مقاط فعتر فواح وكل في مناقب شوق والقتل كالتفاح وكل في مناقب شوق والقتل كالتفاح لطالما عصرت نبيذ شهدي ورميت الأقداح وكم سئمت كأس فيه عظمي فيه عزمي يبكي بالألواح والصب في صدى مقتول مبتور جناح والصب في صدى مقتول مبتور جناح هنا مر قلبي هنا مر قلبي وكنت أحسبهم للقلب ردموا البرك بالحجر ورصفوا شوكب النواح وتركوه وحيدا وتركوه وحيدا يراقص خيول الهزام تبا لهم عندما ظلموا عسى الله لقلوبهم لا ترتاح مع كل تحياتي لكم